हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक नई ट्रिक आपको बताता हूँ देखिए ये जो है लिब्रा कैल्क ओपन किया है मैंने और यहाँ पर सेम दो डेटा रखा हुआ है आप कोई भी डेटा रख लीजिए नो प्रॉब्लम उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है आपने नेविगेशन की के बारे में आपको पता ही होगा जो अप डाउन राइट लेफ्ट जाने के लिए जो की में कीज दी होती हैं उन्हें हम नेविगेशन की बोलते हैं तो अगर आपको कर्सर कहीं पर भी हो ठीक है आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए और अप या down down navigation key press कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका जो एरो है जो आपका कर्सर है वो सीधा जो है लास्ट वाले डेटा पे चला जाता है अगर आप राइट कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो लास्ट वाले डेटा पे चला गया अब फिर नीचे आ जाता हूँ एक स्टेप नीचे आता हूँ अब मान लीजिए यहां से प्रेस करता हूँ राइट एरो की तो फिर देखिए लास्ट वाले पे चला गया लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो फिर ये ये देखिए ये लास्ट वाले पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली लास्ट वाले पे चला जाएगा ये देखिए लास्ट वाले पे चला गया फिर अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ ही आपको प्रेस करना है तो डाउन में फिर लास्ट वाले डेटा पे चला गया अगर फिर प्रेस कर देता हूं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की तो देखिए ये एक लाख अड़तालीस हजार पांच सौ आपका रो है उसमें चला गया अब यहां पर ऊपर आ जाता हूं तो ये देखिए एकदम से ऊपर आ गया मैं ठीक है दो बार प्रेस किया मैंने कंट्रोल के साथ अपर एरो की प्रेस किया पहली बार फिर दूसरी बार और फिर अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो नीचे वाला डेटा सिलेक्शन में आ जाता है तो ये शॉर्टकट की है आप इसका भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तो कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग